नमस्कार दोस्तों आज हम आपको बताते हैं कि अगर हमारा गोल्ड स्टोलन किसी भी ब्रांच से गुम हो जाता है तो हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और हमें क्या स्टेप उठाने चाहिए अगर हमारा गोल्ड स्टोलन हो जाता है नंबर एक पे हमें उस कंपनी सबसे पहले उस कंपनी के मैनेजर के पास जाकर वहाँ के रीजनल मैनेजर को सूचित करना चाहिए और वहाँ की लोकल पुलिस को इसकी जानकारी देनी चाहिए इसके साथ ही कंपनी को अपने लीगल डिपार्टमेंट में इसकी पूरी जानकारी देनी चाहिए कस्टमर यह बात को सुनिश्चित करे कि कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट में इसकी पूरी जानकारी देनी चाहिए और अपनी जो प्लज स्लिप है उसको कंपनी में तुरंत पेश करना चाहिए इसके साथ ही यह निश्चित करना चाहिए कि उस कंपनी के पास इंश्योरेंस की सभी कार्रवाई सभी कागजी कार्रवाई पूरी होनी चाहिए बगैर कंपनी के कहीं भी अगर हम इंश्योरेंस लिए बगैर किसी कंपनी में लोन लेते हैं तो यह हमारे लिए कठिनाई का सबब बन सकता है धन्यवाद दोस्तों